Oggi Marta a scuola mi ha raccontato, raccontato una storia dove c'erano tanti mostri, strane creature, scommetto, come al solito. Sì, una creatura che viene di notte. E prende che... i bambini innocenti portandoli chissà dove. Ah, ricordami di chiamare i genitori di Marta domani. Sì, ma questa volta è diverso. Oggi Marta a scuola mi ha raccontato una storia e c'erano tanti mostri e strane creature che venivano di notte per saziare la loro fame. Caterini, stai tranquilla. Tuo padre ha una cena di lavoro, sai quanto sei importante per lui. Noi torneremo presto, davvero. Dici sempre così. Per favore, mamma, non andate. Caterina, smettila ora. Stasera io e tua madre andremo a cena, e tu lo voglia o no. E non ho più intenzione di sentire parlare di mostri o creature del genere. Intesi. Mamma, io... Dai, Caterini, stai tranquilla. E guarda sul tavolo in cucina che ti ho preparato la tua torta preferita, ok? Ciao, mi raccomando, va a letto presto. Forza cara, andiamo che è tardi, su. Andiamo, andiamo. Ah, è inutile che ti dica di comportarti bene, vero? Altrimenti facciamo i conti quando torni. mi riconoscerà. <laughs> Basta un solo assaggio della mela stregata e gli occhi della vittima si chiuderanno per sempre in un sonno mortale. termini sono al primo gradino. Caterini sono a metà scala. Caterini sono all'ultimo. Demogradino. Sing. Le saltò addosso saziandosi la sua carne. Caterini, Marta, basta ora. Tra poco il dopo scuola è finito e potrete andare a casa. Finite i compiti ora. E poi i suoi genitori l'hanno ritrovata. Certo che no, i suoi genitori arriveranno a tardi per salvarla. Thank you.